Бисмиллахи рахмани рахим. Следующая буква, буква нун. Нун. Альтернатива этой буквы на русском языке буква Н в слове ночь, э, потом несколько, небольшой. Э, а вот если вы хотите более точнее произнести букву Н, тогда посмотрите на это видео. Н, Н, Н, Н. أن